Di nuovo entrambi su questo palco Silvia Epi e Carlo Robellini che ci fanno immergere in un brano famoso in tutto il mondo. La, che dire, la preziosissima collaborazione di Nicola Giovannini al sax, tu sì una cosa grande. Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamoro così guardando a te. Vorrei saper una cosa da te eh. perché quando io ti guardo così se pure tu ti a morire non mi dice una volta sola, si pure tu stai tremando. Dimmi, ma vuoi bene con mio, con mio, con mio, voglio bene. fossi una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha giovuto mai, una bella così, a ah, così grande. e dille una volta sola, sì pure tu stai tremando, dille che ma vuoi bene con mio, con mio, con mio, voglio bene. sì una cosa grande per me una cosa che a tu stessa non sai una cosa che non ha già avuto mai uno bene a così a così grande grande. Grazie.